Dertlene sigrisi canım dertlene bir kafas Eyvan açman ağacan urağa da eyanlar Eyvan açman ağacan urağa da eyanlar Kedi tutan un işine birden tutak Engine birden tutak Birini sevseniz undur tuza pas Birini sevseniz undur бармы аға var иварысы бармы yuragim og'riydi darisi barmı dor bo'lsa ora hay arar bu jonga hay arar bu jonga qo'ynima girgin ey armon bor tahtadan kattım Çarçap gelmem ye ey tahtadan kattım Arkamda yatsam o ey her yine taptım ey ısınmam kariman Daharaya ısınmam kariman Marşının signal alından daniman Marşının signal alından daniman Marşının signalları bu kafas Bir tane seyresi can dertlenedi kafas Reyvana çıkman kuracan uranladı ayağına Yunup çıkman ağacan uranladı ayağına Şedi tutsan kum bir şirep birden tutay Hayat birden tutay Birini sevseniz undur tuzapas